wenna abadde yeesunga amawulire okuva munda mu ggwanga erya russia ne munda mu ggwanga erya ukraine ne amerika kiki kyegamba mukwana okugamba wo ne wali ensibuko y'amawulire tebenkera leero nkuleetedde russia na ukraine wenaakusiibulira ojja kuba otegedde omurussia abuza kilomitas emeka ekibuga ekimanyiddwa nga keyevu akivuunike kubanga bannansi b'eggwanga erya ukraine baadde bamanyi zina agenda okwera saawa ssatu ez'okumakya gonaku olwaleero ng'omurusha ali mu kibuga ekimanyiddwa nga keyivu atevunyanga mu njera kugumba byonna ogenda kwongera okuba nga obitegeera amawulire gongera okulabika nti gafuluma okuva munda mu ggwanga erya rusha mu nteekateeka zonna ezongera okulabika nti mukwano gwange zikolebwa rusha yandibanga ekibuga ekimanyiddwa nga keyivu akyetaagako kopi kino kireetere gavumenti y'omusajja amanyiddwa nga zelenski ye pulezidenti w'eggwanga erya ukraine okublokinga ezimu ku nguudo eziyingira mu kibuga keyivu gwekubamu akafaananyi nti oluguudo oluva ebusega oluyingira ekibuga baluggadde ebombo baluggadde <laughs> baluggalidde wa nti baluggalidde katugambe kawempe ku jinja loodi nti saidi zenakawa baluggadde ngeza bugeza sigamba nti byebituufu ogambe nti luguudo lwawa nti gayaza baluggaliddewa nti eri kitetikka kakati ekibuga ekimanyiddwa nga kyev emmotoka tezikyatambula kino kireetedde zelensiki okutandika okugamba nti russia kino kyonna kyeyongera okulabika nti ekola munda mu ggwanga erya ukraine yandibanga kakati yo kennyini egenda kwetonderawo embeera butya bwesobola okulabika nti efuluma kubanga bamaze okubanga beeteekateeka amagye g'eggwanga era ukraine ku kusinziira ku zelensky agamba nti meteefuteefu nnyo n'okusinga oluta luno bukyanga lutandika kyokka ayogera ebyo eriyo abaana bamasinaries bayita abacuba basabye viladimir putin omukulembeze eggwanga era russia tukwegayiridde twagala kujja kuyambako russia munda mu ggwanga era ukraine <laughs> defense minister wagwanga eh, wano nkusinyako businya mukwano gwe nkuteekateeka kuba ntekatese program enu njeteseteese ninagwe mubirowoozo viladimir putin agambye defense minister shagai shaigu amugambye bwewabanga waliwo abasaba olukusa okujja okuyambako bapiganaje naddala wansi ku ttaka eryeggwanga erya ukraine nga bayambeko eggwanga erya russia bapiganaje munnange bakkirize bajje bakuba ekikopo bakkirize bajje bakuba ekikopo eryo emitwalo giri emeka nyaabula ennyaanya emitwalo giri omutwalo gumu mukakaaga bavolunteers buli bawulira nga baagala okuyambako omusajja amanyirwa ngaomurussia munkuba mugyakubyemu ekikopo munda mu ggwanga erya ukraine shagai shaigu ye defense minisita w'eggwanga erya russia musajja wa putini agambye mukama we babadde ku security council eya russia vladimir putin abadde ayogerezeganya nabo ku video, video link ne basobola okwogerezeganya shagai shagu nagamba mukama nti mukama wange nti waliwo bavolunteers okuva mu mawanga ageebweru naddala kuva munda mu ggwanga erya siriya baagala kwongera okulabeka nti bajja batuyambeko wano mukama afuula bootya putin agamba nti aa shagai shaigu mbakkiriza sirina buzibu bwebanga bavolontiya nga ddala kituufu bavuddeyo basobole okulabika nti bajja tetulina buzibu mubawe ebyokkola mubawe ebyokkola owulira ebyokkola tekitegeeza mukwano gwe kutuulaawo kitegeeza kuyingira munda mu bisenge byamakolo g'entalo bawambaze ebibateekeddwa okulabika nti bambala bongere okulabika nti bakwasaganyizaako omusajja omu russia emundu eyongere okulabika nti etokota butogo byonna nibyo biwulira amawulire amalala gongere okulabika nti gajja republic ba, ba republic banasi bagwange lya america naddala ba republican basente bongedde okuleka nti bataddewo akazita akamaanyi eri omukulembeze wegwanga erya america joe biden america egamba basente bagamba nti basaba joe biden akkirize akole kyetuyita transfer ezenyonyi zigende munda mu ggwanga erya ukraine basobole okutaasaako omusajja zerensiki ba republican basaba bata dakazita kama nyiro mukulembeze gwanga la america joe biden bamugamba musajjo murusha tuliyako show omurusha tuliyako show mukama wange kiriza enyunyi zigendeze bwongere munda mubwengula bwegwanga ya ukraine akazitoka kyali wawo amaliyo genyongero kulabe kanti mfuna okuveri omukulembeze gwanga la america na mukademia kansanvu mumunana ejo bukuru joe biden abagambe bwati abanukude kudde agambye agambye tugenda kugezaako kyonna ekisoboka okutaasa ba allies banywanyi waffe ab'omukago aba nato wenna we bali mu lutalo luno wabula kyekiza ewandege yawuliriza eggulire lino buli timu rwasha wuliriza omumerika agamba si mweteefuteefu kuyingira buterevu bulambalamba n'omusajja amanyiddwa ngaomu russia mu lutalo olw'eggwanga erya ukraine agamba nti singa bukya ku makya amerika ne tusitula ennyonyi zaffe ne zigenda mu ggwanga erya ukraine tugenda kuba tugenda bugenda kuba bugenda kubwefuka ekyo kijja kuba kimaze okulangirira olutalo oba sematalo owokusatu singa tujja ne tukola nga bwe mukyagala tugenda kuba tugenda bwesimbagana oba tugenda kuba <laughs> kitegeeza nti amerika eyongera okulabika nti eggumiza nti omurasha waali amerika tayagala kutuukawo okyerabidde ekyali munda mu ggwanga erya siriya okyerabidde ekyali munda mu ggwanga erya siriya amerika bwe yayongera okulabika nti mukwano gwange eyungula abawanvu n'abampi ng'ekwataganye n'eggwanga erya isirairi ne bakuba mu ggwanga erya siriya paka bashar al assad mu mwezi ogwokutaano amini yes mu mwezi ogwomwenda 215 bwe yatunula naga nti ha empologoma zine ebiri omu israeli n'omumerica bongedde okulabeka nti baze kampiteyo namba bbiri mu nsi yona mu maanyi ag'amagye omurasha bingi byeyongera okulabeka nti akola paka kufulumya omumerica mu ggwanga erya siriya era kati omumerica gyali ali eyo ali kutufuta awuuta yamugamba nti mukama wange onkubidde eyo naye kyekyo kakati nomunanga muli gongera okulabeka nti gafuluma joe biden si mweteefuteefu kwongera okulabeka nti ayingira bongere okulabeka nti bubefuka amawanga agegatya mu mukago ogwa nato north atlantic twitte organization bavudde ne mwongera okuteeka akazita akaamaanyi eri buli memba wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa gurupu eno eya nato bateeke sanctions eri ebyenfuna byeggwanga erya russia ebiri mu mawanga ag'enjawulo eggwanga erya ttaka erikulembera lwa siptype enowane agambye nti kikafuba ekigwegalamba erikoni sisobola kuteeka sanctions sisobola kuteeka nvumbo ku musajja amanyiddwa ng'omurussia sisobola tekisoboka bukyokuma kyambu putin muteekeko nati muteekeko envumbo jukira nti ah, omusajja amanyiddwa ng'omurussia n'amawanga gegatya mumukago eh, netake bamukwano nnyo nyini ddala mukwano gwange kkiriza nsooka nzijawo obulango buno nzije twongere okubanga tutambula ffenna nzije nga neeteeseteese bulungi kugamba nzija nzijudde kati nzija nzijudde abamerika kakati namwanga ganato obalukalwa bulaya batandise okweruma waliwo omukungu omu agamba nti waliwo mistake waliwo ensobi gye twakola mu mpuliziganya yaffe neggwanga erya russia bwe tuba tuvunaana russia tuvunaane nga tulekamu tulina ensobi ze twakola kanzijego obifune amawulire gongera okulabika nti gavayo mukwano gwange olutalo oli wakati wa russia neggwanga erya ukraine wiikisi bbiri kati zitambulira ddala ng'ebintu tebiri kyekimu omusajja amanyiddwa ng'omurasha ayongera kulabika nti akuba ayongera kulabika nti ayokya awe wateekeddwa okwokyebwa program the bigger story omukulembeze weggwanga erya russia vladimir putin leero ekira kikeseza leero abadde ali ku kwogerezeganya ne minisitule evunanyizibwa ku byokwerinda security council eyeggwanga erya russia babadde bapigana gye nga baali mu kwogereziganya nabo security council meeting babadde ku video link putini bw'aba tayogereziganya ne basajja be bataano naddala mu byokulwana ne babaako ebintu ebyenjawulo ebongera okulabika nti boogerezeganya wano nno musajja mukulu amanyiddwa nga defense minister shagei shaigu n'ategeeza mukama bwe nti mr president waliwo ba volunteers okuva mu mawanga ag'ebweru agaagala okukwasaganyizaako omusajja amanyiddwa ng'omu russia mukama waffe baagala kutwegattako naye tukoze tutya tubakkirize bajje batuyambeko putini n'amugaa nti wow gye bali defense minister shagai shaigu nkuwadde ekiragiro bwe wabanga gye bali bakkirize bajje bakuba ekikoponyabula jukira amaliro ge twongera okuba nga tufuna bano bavolontiers omutwalo gumu mukakaaga basinga nnyo okuva munda mu ggwanga lya siriya mu ggwanga erya siriya ewa bashar al asad omukulembeze w'eggwanga erya siriya mutabani womugenzi afeza asad eriyo bavolontiya abaagala okujja okukwasaganyizako omusajja amanyiddwa ngu mu russia jjukira bwe mbadde nkola introduction yange okutegeeza negamba nti bwe kibanga bashar al asadi okusigala mu bukulembeze bw'eggwanga erya siriya allah yayisiza ku musajja amanyiddwa nga viladimir putin shekize wandegera nebavayo n'agamba yavayo n'agamba nti wallahi allah yatukolera kano akasajja ka putin <laughs> aga ka putin kano katonda yakatiwanga kirabo katonda yakatiwanga kirabo shekiza nga yagamba kakati munange nekajja nekakuba emundu nekasobola okugifulumya abasajja amanyiddwa nga bamerika ba n'amawanga okuli eggwanga erya isirairi abaali bongedde okulabika nti mukwano gwange bavuddeyo okwagala okusuuza entebe oba obukulembeze musajja mukulu bashar al assad obyerebidi ebyaliwo mu 11 ah, mu mwaka gwa 211 mu ggwanga erya tunisia mu ggwanga erya egypt mu ggwanga erya libya wakanomamale gaddafi ggwanga lya yemen biva mu yemen ebiyingira mu ggwanga erya siriya okwagala okulabika nti gavumenti arab spring omuyaga ogwo ogwaliwo gwe gwali gugenda okutwala bashar al assad bethendowoza gavumenti ya bashar assad yokka okuva mu mwaka gwa 211 enjega eyo weyajja mu mawanga ga arab spring eyo omuyaga ogwo ogwaliwo gavumenti ya siriya yokka ya bashar assad yekyayimiridde ye lwaki nti oyo yasobola okukwatagana n'omusajja amanyiddwa ngaomu russia obudde nga bukyali asobole okulabika nti amuyambako bongere okulabika nti munange bakuba ekikopo era omusajja amanyiddwa ngaomu russia amaanyi ge gabadde gali nnyo mu siriya naddala waggulu mu bwengula akoledde omulimu gw'amaanyi okukkakana nga abayekera bona abasinga abakubye ebibuga ebyali byongedde okulabika nti biwambiddwa abayekera abaali bavuganya gavumenti ya bashar al assad ne basobola okulabika nti bakita bashar al assad kati yafuga kati mu gavumenti ye yeeri abaana ba volunteers abaagala okwongera okulabeka nti bajja bayambeko omusajja amanyiddwa ngaomurussia russia abakkiriza abagambye muje russia abakkiriza abagambye muje mwongere okulabeka nti mukwano gwange bw'obanga omuti yeeyagalidde russia nga si yeesabye obuyambi kuba russia ebadde tenavayo okulabeka nti esaba obuyambi okwongera okulabeka nti bagitaasa oba bagiyambako ku mbeera nga eyongera okulabeka nti etambula mu ggwanga erya siriya i mean mu ggwanga erya ukraine kakati eri oba volunteers bakiriziddwa bajje beegatte mu lutalo olugenda mu maaso munda mu ggwangi lya ukraine ebintu bingi nnyo ebyongedde okulabika nti bitunuuliddwa gavumenti y'omusajja amanyiddwa nga basharala uh, vladimir putin okulabika nti yasindika abaana bapiganaje munda mu ggwangi lya ukraine balina ebibuga ebyenjeru ebyongedde okulabika nti mukwano gwange bawambye kino nno ekyongera mu maaso n'okuba nga kitambula wakati wa ukraine n'eggwanga era russia kireetedde abasajja abamerica okwongera okulabika nti batunuulira bino nti waliwo bavolontiers abagenda okujja okwegatta ku gye eriri ku ttaka munda mu ggwanga erya ukraine bongere okulabika nti bakekeza ennyago bashala uh, musajja mukulu amanyiddwa nga zelenski kino kyatunuulire n'agamba nti bwe bakkiriza amagye g'amawanga amalala gasobole okulabika nti gajja ekyo bayinza okuba nga nabo basaba amawanga ga nato bajje babegatteko basobole okukuba bano bavolontiers n'abanja geggwanga era russia basobole okubafulumya amawulire we gajjidde nga n'omusajja amanyiddwa ngaomumerika agambye <laughs> bwewabaawo bapigana gye beggwanga lya amerika nga baagala okujja nabo okwegatta nga baagala okugenda okulwanirako ukraine omumerika agambye tetubalinaako tabu kakati bulirizaawo olutalo olwo lukitegeeza nti lugenda kwongera okulabika nti mukwano gwange lutokota nga buli omu takkiriza nti ddala kituufu nsindiseeyo abaana lunaku lwabadde lwakumeka kalwa sulemaani yakwadde amawulire wano lwabadde ndowooza lwakuna n'akutegeeza n'agamba nti eh, ministre evunanyizibwa ku byokwerinda eyeggwanga eh, eh, erya bungereza bakomanda nga baga nti abaana amagye nga tegakyawira amajenga tegakyawera abaana bali luddawa nga waliwo abaana bapigana gye begwanga erya bungereza abesolosa mpola mpola nga bali munda mu ggwanga erya ukraine batokosa kikopo bakikopo ekikopo nga kitokota mu ngeri eyo era bungereza neve negamba nerabula singa banasanga pigana gye yenna owa bungereza ngaali mu ggwanga erya ukraine ojja kuvunaanibwa naye kati manya abaana tebasobola kugenda bokka wabawo orders ezibongende maso nokubanga zikoleddwa kati tebagala kulabika nti bavayo ngaamawanga gegete mu mukago ogwa nato okulaga nti buterevu bulambalamba bali mu lutalo n'omusajja amanyiddwa ngaomu russia munda mu ggwanga ereya ukraine kati amerika nayo yiyevuddeyo egambye bwe kibanga waliwo bavolunteers abagenda okuva mu mawanga ag'ebweru bajje beegate ku ggwanga erya russia bongere okulabika nti batokosa enkebete mu ggwanga erya ukraine bobanga waliwo abaana bapiganagi olwo amanya abaana omanya baba basebyedda bakama baabwe nti bannanga mutukkirize era ekyo nekinzijukiza ekyaliwoko ndoza emyaka ngaebiri emabega olutalo bwe lwali munda mu ggwanga erya siriya abaana bapigana gya beggwanga erya amerika ne basaba bakamaba benaga nti bannange mutuyambe mutuyambe twongere okulabeka nti tukwataganimuku n'omusajja buno oburussia mu ggwanga erya siriya ndowooza twabikuwa ne mu barussia ne basaba bakamaba benaga nti bannange mutuwe mutukkirizeemukko twokubamukko ku bunna buddo mutukkirizeemukko ojjukira bulungi nnyo amerika bwe yagwa mu ambush munda mugwange lya Syria nsujukira twina olutambiro twafulumya ngatukwategana kwecho ne tukulaga embera nga bweri mu Syria ne ngeri America abana je baba twala mu entatinda abasajja bamanjidwa nga abarusha Russia yagwa ku America eh, <clears throat> ne bakuba mu America nga balinga abakuba ekiki super power nga bajutwala ntatinda mugwange lya Syria kati akadde katuse America ngejaga nyokujja yo face yayo eri omumunda munda omwongereza nga naye aganya okujja efeesi ye bwe bategedde nti omurussia alina amaanyi amasukuluma amalala agawerera ddala uh, omutwalo gumu kakaaga nonono lukumu lukaaga hmm? omutwalo gumu kakaaga yes omutwalo gumu kakaaga abaagala okulabika nti bagiyambako bagenda kujja amerika naye ekugamba nti eyagala wabawo abaana abawulira nga ddala kituufu munasobola okulabeka nti mugenda tubakkiriza mugende mungeri yammwe kitegeezo ojakuwulira mundu beyongere okulabeka nti etokota kkiriza mukwano gwe nzijawo obulango buno kkiriza nzijawo obulango buno nyongere okubanga nzija tyongere okubanga tutambula ffenna nkutegeeza amerika lwaki kino ekikola bwe kiti kanzije njagala kwongera kulabeka nti tugenda mu mawulire naddala mu ggwanga erya amerika okutegeera akazito akamanyi akwongedde okulabika nti kateekeddwa ku musajja mukulu amanyiddwa nga joe biden banna republican basenita bagamba tuteekeddwa okwongera okulabika nti ddala kituufu tuteekawo puressure eri musajja mukulu amanyiddwa nga joe biden ku mbeera yonna bweyongera okulabika nti etambula mu ggwanga erya ukraine tetusobola kuleka mu russia kuyinaayina bw'atyo nabwekityo tusaba joe biden ono tusobole okulabika nti tukiriza akirize asobole okulabika nti akiriza ennyonyi zigende zebongereko munda mu ggwanga erya ukraine omurussia ali mukutulyako sho pressure akazito akongedde okulabika nti kateekedwa ku joe biden bamugamba tuteekeddwa okudifendinga eggwanga erya ukraine era tusaba amerika ekirize eggwanga erya poland basindika zi fighter jets ziyambeko abasajja abamanyiddwa nga ba ukraine omumerika agamba abamu ku bannarepublican abawerera ddala 40 bano bawandiise ebbaluwa nga bagiwandiikira president nga bamugamba tetukkiriziganya naki kyonna ekigenda mu maaso mu ggwangira ukraine era tukusaba mu bwangu ddala okkirizawo fasiliteti nga etransfer eya aircraft ne air defense system ze bino bwe njogera ku aircraft zibera nnyonyi mukwano gwange ennwanyi ate bwowulira air defense systems ezoomanya bumanya nti systems eziyinza okwongera okulabeka nti ziyambako okwongera okulabeka nti mukwano gwange bakuba omulabe kakati nno basenta 40 basaba kino kyongera okulabeka nti kikolebwa mu bwangu ddala White House egamba nti kino nga kya bulabe okwongera okulabika nti kiteekebwa mu nkola mu budde buno poland yasupraisinze administration ya america mu wiiki emu emabega bwe yakoze deployment ey'okusindika ezimu ku nnyonyi ennwanyi ekika kya mig 29 fighter jets zino nga zimaze okulabika nti zituuka mu ggwanga erya germany wakati mu nteekateeka okulabika nti zikkirizibwa okugenda okwetaba butale mu bulambalamba mu lutale olugenda mu maaso wakati w'omu russia neggwanga erya ukraine poland yo egamba fe enyonyi twasindisa eddamu german zongere okubanga ezimu ku ezo ziyambako abaana bagende bakulabikwe nti batokosa enkebete mu ggwanga erya ukraine kaakati nno munnange ofe eno poland gye yakoze abamu ku bakungu b'eggwanga lya amerika bayinza okuba tebannagikkiriza olw'embeera gye amerika yagamba akyayongera okulabika nti abala olutalo luno ebbaluwa eno egamba etya katugiyingire munda abaanukula joe baiden agambye atya agambye nti njagala kubeera kiriya ku kino i want to be kiriya tujja kgezaako okudifendinga buli ewali bammemba b'omukago ogwa nato oba n'amatwale gonna aga nato weeri tujja kgezaako okuyimirira nabo tujja kgezaako okulwanirira paati yonna nga nato erinawo embavu oba erinawo amaanyi naye tetugenda kuyingira mu lutalo luno oba tetujja kulwanagana buterevu bulambalamba neggwanga era russia nga bweri munda mu ggwanga era ukraine tuyinza obutaagala direct confrontation wakati wa nato neggwanga era russia bwowulira nato kitegeeza america North Atlantic Treaty Organization agamba tuyinza obutafuna obutaagala direct confrontation okwambalagana bukanzu n'omusajja amanyiddwa ng'omu russia naddala mu nsonga z'eggwanga erya ukraine agamba singa nzikiriza confrontation wakati wa nato n'eggwanga erya russia tujja kuba butereevu balambalamba tulangiridde olutalo sematalo owokusatu nabwekityo businga ekyo tukikola tuyinza obutasobola kukiziyiza mukadde nga kano amerika etandika okwongera okulabeka nti eryawo bagigamba nti kakati nti tutaddewo olukoloboze lulwo alubuuka yenna tujja kumanya nti ye musajja ow'amaanyi kyova olaba nti basente bannarepublican bagamba singa tuleka russia tuba tugiwadde advantage tetusobola kukkiriza advantage eyo omurussia okwongera okulabeka nti agikozesa munda mu ggwanga erya ukraine Joe Biden abagamba singa tukkiriza ekyo mwe kye mugamba tusindika ebyokulwanyisa direct tugenda kubanga abakoze confrontation wakati w'omusajja omumanyiddwa ng'omurussia n'amawanga gegate mu makago ogwa nato amerika ekyatidde amerika ekyatidde ekyatidde kyonna mukwano gwange ekigenda mu maaso byonna n'ebyo ng'obiwulira njagala kurosinga kugenda mu ssaawa yange eyokubiri njagala kurosinga kugenda mu ssaawa yange eyokubiri bwe nkomawo mu ssaawa eyokubiri nkoma wono omusajja amanyidwa ng'omutake take egamba take erimu ku mawanga agegatya mu mukago ogwa nato north atlantic twitte organization egambye sijja kukkiriza kuteeka sanctions eri eggwanga erya russia lwaki bino musajja mukulu amanyiddwa nga uh, pulezidenti w'eggwanga erya take agaanye okukola kino agamba nti sisobola kuteeka nati ku ggwanga erya russia kubanga akimanyi balina omukwano ogw'omunda recep type n1 aganyi agambye nti akakazito ke munteekako sijja kukakozesa yeewagaki kanzijawo mu mbeera yonna etambula mu lutalo munda mu ggwanga erya ukraine n'omusajja amanyiddwa nga omurussia wenviridde mu nsawo yange eri esoose omukulembeze gwanga le america akugambye nti tebajja kgenda mu confrontation mukugamba tebajja kwambalagana bukanzu namu russia wabula amawanga agegatya mu mukago ogwa nato north atlantic treat organization balina ebiragiro bye basobodde okulabeka nti babawadde eh, eggwanga lino eryattaka erya russip type n1 limu ku memba abegatya mu mukago guno ogwa nato take egamba kibuga ankala sinneetefutefu kuteeka nvumbo ku ggwanga erya russia okusinziira ku mawulire agongera okulabeka nti gafuluma secretary general owomukago ogwa nato north atlantic treat organization esuubira ekibuga ekimanyiddwa nga ankala okuteekawo sanctions n'embeera yonna eraga okuvumirira omusajja amanyiddwa ngaomu russia ku mbeera etambula munda mu ggwanga erya ukraine taka egamba tetuli beetefutefu era tetugenda kukikola okuteeka sanctions envumbo eri omusajja amanyiddwa nga omurussia wabula kyetulinga kyetugenda okukola kwekulabika nti tukola bwezingirire butassamuka butassamu oyo wabeewoko enteeseganya okutu ey'omusajja omurussia nekagenda mu maaso n'okuba nga akawaayo paka buterevu obulambalamba omwaka oguwedde omusajja amanyidwa ngu omurussia naderivalinga s400 omumerica nayongera okulabika nti akaaba omumerica nayongera okulabika nti akaaba ngaategedde nti s400 kemaze okulabika nti etuuse munda mu ggwanga erya take bandiyongera okulabika nti bamuketta wonna wayinza okwongera okulabika nti mukwano gwange atuuka kubanga s400 ey'omusajja amanyidwa ngu omurussia ee agyesiga baaba ne bwolaba amawanga ga nato nga gakyaganya okwongera okulabika nti gayingira okubaako kyonna kyekakola munda mu ggwanga erya ukraine akimanyi nti waliwo endabiso waliwo endabiso y'omusajja amanyirwa ngaomurussia eyajesiga mawanga matono nnyo mukwano gwange agagirina ate era nangamu ku mawanga agagirina omumerika yabagamba nti njabbateekako nati nzijukira omusajja amanyirwa ngaomu agamu ku mawanga agalina s 00 omusajja amanyirwa ngaomurussia kuliko eggwanga erya china ofcourse omumerika ne bwana aboggola atya eri omu china <laughs> kubanga kufuyira ndiga mulere <laughs> okwo kubanga kufuyira ndiga mulere egenze eggwanga eddala eririna s400 ye musajja amanyiddwa nga omuyindi nayendra modi eyo yagifuna omumerica naye naba nagamaga nti sebo tojja kugitwala sebo tojja kugitwala tugenda kuteekako nayendra modi naga nti owayenga omumerica obadde otya <laughs> oteekeddwa okugumya mutwe eggwanga eddala erigirina ggwanga lya ttake olwa sip type anyone yatuuka dda waliwo order bwoba onagifuna s400 osooka na order putin tomala te, teziriiwaawo bwe zityo basooka ba, okola orde ate oteekeddwa okuba ngaoli mugagga kyaleetera kabaka w'eggwanga erya saudi arabia abdullah aziz okugenda mu ggwanga erya taki eh, mu ggwanga erya russia n'okusulayo n'asulayo kabaka wa saudi arabia ka putin sebone kamusuzayo kabaka ti webake webake webake webake kikyoyagala twogere oyagala kinaki jjukira nti kabaka ba ggwanga erya saudi arabia ogenda mu ggwanga erya take baali bamaze abaana waliwo ebikompola ebyava mu ggwanga erya yemen ne bigenda ne bikuba oil facilities zeggwanga erya saudi arabia omurussia namugaa nti nakuyamba ogula s 00 sente ozirina ne saudi wekwatakwata wekwatakwata ngaolinga talina sente ngaabe ye uganda ogenda okukakkana kabaka munange musajja mukulu nakwata omuggo gempolampola asobole okugenda okukaddasa munda mugwanga erya russia sabwe yagenda nakaddasa <laughs> putin amugaa nti ogyetaaga nti leeta sente leeta sente kubajukira eggwanga erya saudi arabia eggwanga gagga lirina amafuta ngaogyeko eggwanga erya russia eggwanga erisinga okusima amafuta mu nsi yonna amafuta amalungi gali mu ggwanga erya russia neggwanga erya saudi arabia kabaka wa saudi arabia ngaalina okukaddasa ngaagyetaagako kopi wabula kati simanyi oba anagitusa simanyi oba anagitusa kumumeriko kubanga kati amumamidde neggwanga erya irani ndoza ligyetagako kopi s400 kakati nno oyo omutake neggwanga era russia balina omukwano ogwo even time yatuuka omusajja amanyiddwa ngaomurussia n'agamba rasip tape n1 omusajja amanyiddwa ngaomutake n'amugamba omumerika bw'abanga akumye ezennyonyi ennwanyi ah, ninewera ennyonyi zange su jangu zifuni tusobola n'okusindika abaana ne bajja ne bazikolera awe waka <laughs> omumerika okwongera okulabika nti bamulumya omumerika okwongera okulabika nti bamulumya kakati gwe mukwano ogwo n'ebirala bingi ensubuligana wakati wa take n'omusajja amanyiddwa ngaomu russia bw'olaba nga recip type n1 agaanyi okuteeka sanctions ng'ate omukago gwalimu e, e, omukago gwalimu bamuga nti teekako nati yaaganye manya nti alina omukwano alaba alina byayinza okulabika nti asubwa bayinza okuganaga nti waliwo omukwano gwo nti ani nti sonka musaba kwatagana nnyo ne matovu hood ne matovu hood nebamuga nti wayi nti sonka tumukoleka naakamodi kati hood n'atunuulira ebirungi byayinza okufiirwa mm, ebirungi byayinza okufiiraga naye sonka bamukola kino ddala ddala nga nja kubanga nesubiza omuula nyinza okwagala kino naye nga ninye hey. kakati numunange agamu kumawanga agamaze okwongera okulabika nti nago gataddewo sanctions ye musajja amanyiddwa ngaomungereza omungereza bino nno mukwano gwange ebyogero biwulira omungereza atadde sanctions eri ababaka ba paalamenti b'eggwanga era russia bisatu kinaana mu mukaaga takeeganye <laughs> the bigger story the bigger story Luza masidi jamia. Kulirize nsonga. Taki, egani, okuteka sanctions, envumbo, kugwangi ya Russia, omungereza agami ntutake bobo ganyi, jukila ntibungereza pati kugwangi ya kumukagu kwa nato. Atade sanctions, zite envumbo, eriaba baka wa parlamenti wa gwangi ya Russia, bisatu, chinana mumukaga, badubadu mababa, kusonga zigena maso mugwangi ya Ukraini. butereu bulambala makampuja kungudiza ekiuga ekikulu kampala tugende london mu bungereza eno ensi yaffe ffe tujefuga pal fm wano ababaka ba palamenti abeggwanga era russia 386 omusajja amanyiddwa nga mungereza alumidde eddala london egamba bungereza nga egoberera america n'amawanga ga lukalu lwa bulaaya abamu ku abo ababaga amateeka bavudde ne bongera okulabika nti bakola kino olw'enteekateeka zonna ezongedde okulabika nti omurasha azikoze munda mu ggwanga erya ukraine jjukira ekitundu ekimanyiddwa nga doneski omusajja omurasha ali eyoateevunyanga munyere ku ggumba ekitundu ekimanyiddwa nga luganski awo wonna omurasha agamba nti weetuli kati bungereza okuvayo okuteeka sanctions kubabaka ba palamenti egamba ekitundu ekye doneski ne luganski kiteekeddwa okuba nga kyeyimiridde wabula olw'omusajja amanyiddwa nga omurasha okwongera okulabika nti akimaamidde ne bavayo ne batandika okuteekako sanctions ziyita envumbo gavumenti yeggwanga era bungereza etadde envumbo eri abasajja ababaka ba parliament abeggwanga era russia 386 bagamba baagala baleke ekitundu ekya loganski ne Donetsky kisobola okubeerawo boogera ebyo ng'omusajja amanyirwa ng'omurussia awo ye yamaamira dda awo we yamaamira dda kati bongereza egamba tugezako okutagetinga russia engeri putin gye yalumbamu n'alumba eggwanga erya ukraine kati abamu kwabo bavuddeo kwonga okulabika nti basapootinga ekyo yensonga lwaki bataddewo pressure oba akayita akazito okwongera okulabika nti baagala omurussia ebyenfuna bye bisobola okulabika nti bido bonkana minisita avunaanyizibwa ku nkolagana n'amawanga malewe w'eggwanga erya bungereza amanyiddwa nga liz trush agambye sanctions zino tukwataganye ne ba allies bayita ab'omukago okwongera okulabika nti tukwatagana mukyala agamba waggwanga lya bungereza minisita avunaanyizibwa ku nkolagana n'amawanga amalala nti sanctions zino ziyita envumbo twagala ebyenfuna by'omusajja amanyiddwa ng'omu russia okwongera okulabika nti ddala kituufu mukwano gwange ategeera twagala tulume n'okumegga tumegge nga tulina wamu n'ab'omukago tuyimiriddewo eri eggwanga erya russia nemikwano gy'omusajja ah, nono tuyimiriddewo eri abasajja bamanyirwa nga ba ukraine mikwano gya ukraine ffenna weetuli tujja kwongera okulabika nti tusapotinga ulira omungereza bwagamba asapotingira nowa ali muggwanga lege asapotingira omusajja amanyirwanga omuukrainanga <laughs> eh, abangereza mbu bajja kusigala nga basapotinga bawagira omusajja amanyirwanga omu ukraine naye jukira bagamba kusapotinga kuwagira ukraine yasaba dda naga nti bannange zelansiki yasaba naga nti bannange abangereza n'abamerika amawegatya mukago ogwa nato mutuyambe muteekeko mulangirire nofly zone omumerika n'omungereza bo bennyini ne bavayo ne bagaa nti ha bwe tuvayo ne tutekawo nofly zone tujja kubanga abaguddewo olutalo n'omusajja amanyiddwa nga omurussia kye tutaagala saawa eno kaka tuwulire omukyala bw'agamba minisita avunaanyizibwa ku nkolagana n'amawanga amalala ow'eggwanga erya bungereza tujja kusigala tusapootinga eggwanga erya ukraine ku nkola byonna ebikolebwa munda mu ggwanga erya ukraine ng'omurussia yabikola wetuli tusapooti kakati nno kubyokulanyisa byonna ebyongera okulabika nti biyingira restrictions ezongera okulabika nti ziteekebwawo bungereza nejye buli kati erina assets ebimu ku byobugagga byababaka ba palamenti bano abeggwanga erya russia byebasobodde okulabika nti ebyo babifreezinze jukira nti abakulu abakungu bano bakungusabo bangi babaka ebyobugagga byebabatadde mu mawanga ag'enjawulo nga gyebiri eyo Gwaka tuwezo kwebeza noga nti president wa gwanga, ere president wa gwanga ili Libya. Kano mama le Gaddafi. Ye musajja e yafa nge gwanga le teriba njibwa. Ya manyenge rijia chukuramu. Nge gwanga le teriba njibwa. Ni hii wabula, ngarina sente. Muma wanga agenja uru, nge ainayo bank, inayo sente, inayo sente. Hmm? Nga jeziri eyo, kastaba ate geranti afude. buli gwanga nebanka tujibanka tujifreezinze nero banka tujifreezinze nga mulimu sente za za libiya era ono omutabani bwe yali ayagala kulabika nti ajja wabawo amawanga agamuitamuga nti wange kiki oyinza okwagala okuttokeza bino jukira nti saifa uh, isilamu gaddafi yali amanyi byonna ebisinga kati abakulembeze oba abantu abakungu abayinamuko ku sente ebyobugagga ebyo bamanyi okubitwala ebweru nagano bagaa nti 7 munauganda alina ekizembe mu london aga nti ah, muno uganda atuuka atya okugula ettaka n'azimba n'ekizimbe mulana nga ssebo sente balina diiru ezakutuka bakulembeze ne baga ntya nti akatugewebuza uganda bwe tuba nga tulina ekitebe kyaffe tulina ekizimbe mu america tulina ekizimbe elondon mu bungereza webuuze nti ettaka ero twalifuna tutya wabaawaawo tams and conditions ezakolebwa kati abakungu bano ngaoyagala okutegeera bagambe nti ono bamutaddeko envumbo wano e uganda badde bwe bataddeko envumbo wano nadamu byokweri nante untacha tacha kirizibwa kugena mugwanga bweriti era nebyo bugaga betu biwambi utandiko kulenga nti a zera sina nche nina yeyo sina nche nina yunenge <laughs> olina abana balubira basobola okongera okulabe kanti bambalagana n'omulabe ngaddala kitufu asobola okulabe kanti olutalo oluwangalira ku mazzi musobola okubanga mulina abaana abo abange etayimu eyinza okongera okulabe kanti etuuka nga weetaaga amaanyi agawaggulu mu bwengula otekeddwa okubeera ng'olina ba pilot bwe nabaddeyo bwetwali ne kalule nga tutegesa olutambi world war 3 trigger bwe twaluteekateeka wali eri ku batvale theatre abajja mwakiraba kalule suleiman ayina yatuuka n'agamba nti bw'oteeka minzaani ku nnyonyi ey'omusajja amanyiddwa ng'omumerica f-35 fighter jet n'ogiteeka ne sky su y'omusajja amanyiddwa ng'omu russia ziyinza okuba nga zonna zirina tek zirina amaanyi ge gamu oba zirina kugamba bizifaanaganya byoli omukyalina noono akirina naye tayimu etuuka nga muyina kwongera kulabika nti epairot obukugu bwe bwe bugenda okulabika nti bumusobozesa okulaga nti eno ennyonyi y'amaanyi obukugu obumanyirivu nti abaana basobola okusimbula emumotoka oba pikipiki nga bagenda kuzivuga nga zampaka nga zonna amaanyi gegamu yinginizo ezimu naye tayimu netuuka oli naakulembera munne tekiniikisi z'okozesa mu kuvuga zikulaga obukugu kati omu russia obukugu bwalina okukozesa waggulu mu bwengula ekyo kiba kimulaga nti enyonyi gy'olimu nange gyendimu amaanyi gerina nagago gerina wabula twetaaga tekiniks bw'obeera waggulu mu bwengula wakuguka otya sebutaata omurussia yakuguka atya nti asobola okwongera okulabeka nti agiwungula waggulu mu bwengulawo omumerika n'asumagira bw'ati oba omumerika n'asinzira waggulu mu bwengula omurasha nafuna kamunguluze kati omusajja amanyirwa nga omurasha amaje agokutaka gagayetagakadde kano gayetaga akadde kano abaana amaje agokutaka gomusajja amanyirwa nga omurasha tebanetaga kwongera kulabika nti bafuna kuzichopa bali kilomita 25 zoka zemairo 16 zemairo 16 okutuuka mu central mu kibuga ekimanyiddwa nga keyevu betaga bali katikatikatikati njogala naawe ompuliriza centimeters oh, I mean kilometers abiri mu ttaano ze mailozi kumi na mukaaga bayingire ekibuga kiyivu russia takumi oko kokka eno ewalala gyavudde asitudde ennyonyi zaabwe ezookya ne zibaako kwegamba bana amajja ag'okuttaka we gava ennyonyi wate bwe zijja okwongera okutunula okulaba nti zeerera ddala baaba zokyeza mu buvanjuba bw'ekibuga ekimanyiddwa nga uh, nipro nipro awabaddewo airfield ey'omusajja amanyiddwa nga omu ukraine omusajja amanyiddwa nga omu russia agikubye airfield kitegeeza nti ennyonyi zeggwanga era ukraine ezibadde ziri mu kitundu kino ziba tezikyasobola kulabika nti zibuuka waliwo n'ekitundu ekirala mu bugwanjuba ekimanyiddwa nga lutisk lutisk ne ivon ey'omusajja amanyiddwa nga omu ukraine omurussia nawe azinzeewo baaba hmm. amawanga ga nato sibo gye gali eyo gatunula butunuzi omusajja ayongera kulabika nti akangaza timu america mwebale kugoberera power of africa radio program the bigger story yabadde ani yabadde anvuga ku bodaboda bwetubadde twogerezeganyadde wa bodaboda bamanyi bwotula ku bodaboda waliwo abatandika okusabuka waliwo wa bodaboda yandedde ndowooza nvugo bana badde nva kasubi nanzira nabadde ndi nva kasubi ndowooza nzira nansana saidi awo wa bodaboda ntunyumya awolaga nti naye abasajja omusajja omumerika omusajja omumerika kyakola mu <laughs> bwe nabaddeko byenamugambye nantunulira mu ndabirwamu bw'ati wano ng'avuga aga naye olabika oli musajja wa putini gwe <laughs> nembakubya munyonyola nga abiraba paka byatuse nagamba nga ntuse okuvaako muwa sente naga nti pulira n'amaanyi gampedde <laughs> eh, wabaolewo facts ngaomuntu ezimugamba namulotunulidde ngaamaanyi gamuweddemu nga sebovugabododdeyo ku stagi omusajja amanyiddwa ngaomu ukraine abakungu beggwangaira ukraine bagambye nti basaba busabi rwasha ekkiriza eteekewo basobole okugama bateekewo paati abantu basobole okulabika nti babajjeyo naddala mu kitundu ekimanyiddwa nga malipol embeera mbi nnyonnyini ddala embeera eni mu kitundu ekya malipol omurussia agireetedde okubeera nga yakazigizigi nga ukraine amagye tegakyasobola kufuna lukusa kuddayo kuyingirayo omurussia ateevuunya baaba nkugambye abakungu b'eggwanga erya ukraine basabye russia tukwegayiridde waliwo abantu abamu abali stranded abasigadde mu kitundu ekyemalipol ekyo kibuga kiramba naye tusaba wabeerewokko abantu basobole okulabika nti bafuluma oba waliwo olujjiraga nti olujjo lw'emmanju baluggadde n'olujjo lw'omulubirizi nabo baluggadde wabula wasigadde olujjo lw'omu lukuubo olukuyingiza mu kisenge tusaba mutukkirize abantu abo bafuluma bafulume kubanga embeera yakazigizigi omurasha agireetedde okulabeka nti yakazigizigi oba okyabiwulira agamu ku uh, uh, america united, united states n'abamu ku bakungu uh, abamu ku ba allies ab'omukago bagamba embeera nga bweyongedde okulabeka nti etambula baagala bateekawo enteekateeka zonna ezisoboka omusajja amanyiddwa ngaomu russia asobole okulabika nti akomekerezo akomye olutalo olutambula awo mulungi atuweza kopal of africa radio kino mumerika okwongera okulabika nti akikola ndaba waliwo enteekateeka defense minisita w'eggwanga erya america defense minisita w'eggwanga erya america enteekateeka zikolebwa yandigenda mu brussels basobole okulabika nti batuula baagala boogezeganye ne putini buterevu bulambalamba putini embeera gy'otadde mu ggwanga ukraine tukusaba taata oyimirize namba emu atandise okwagala okulabeka nti avunnamira namba bbiri mu maanyi ag'amagye omurasha kyakola munda mu ggwanga ukraine ali kilomitas 25 zokka meroze 16 ekibuga keyivu yandibanga akyetaagako kopi ku nkuba gyayongedde okulabika nti mukwano gwange akuba ukraine egamba operation yonna eyongera okulabika nti ekolebwa nga amawanga agagata mu mukago ogwa nato temutuyambye tetumanyi kyetugenda kuzzaako <laughs> kati batandise okwongera okulabika nti beerumaaluma amerika gye buvuddeko yagambye nti russia erina ebyokulwanyisa ebya biological weapons byeyagala okwongera okulabika nti ekozesa mu lutalo luno uh, russia nayo nevaayo negamba america ebyo bemwogera temubiinaako obukakafu waliwo laboratories ezirimu ebyokulwanyisa mu bulamu ggwanga erya ukraine ku kusinziira ku murussia agamba america mumubadde mukolera mu factories zino oba mu laboratories zino mumwandiba nga mwagala okukozesa ebyokulwanyisa bino mutandike okuvumiriza omusajja amanyiddwa ngaomu russia kikafuwe kigwegalamba tekisobola kukikkiriza oo byonna nno mukwano gwange obiwulira anange <laughs> ah. omu russia n'omumerika waliwo ebyongera okulabika nti bifuluma nti waliwo enteekateeka ez'okukozesa ebyokulwanyisa ebya nukiriya biological weapons awo manya embeera eno ebadde ejjo ebeerawo munda mu ggwanga erya siriya gavumenti ya bashar al assad nga bagimumirira nti erina ebyokulwanyisa ebyomukka ogwobutwa byekozesezza okutirimbula bannansi weggwanga erya siriya kigenda okuva nga baga nti aa bashar al assad nga gasisobola kutta bantu bange sisobola kutta bannansi weggwanga erya siriya embeera bwetyo beri mukwano gwange erigwatomere power of africa radio naye ngaekibuga ekimanyirwa nga kaiv omusajja amanyirwa ngaomurussia alina ekiruubirirwa ekinene ekyokwongera okulabika nti ddala kituufu akiyingira era wonabungerero nakulu luno olwaleero omusajja amanyidwa nga omurussia ayinza okwongera okulabika nti mukwano gwange akyezza <laughs> nga natera okusibula waliwo ate gano mawulire gamanyi okujja nga obudde butuuse waliwo sanctions empya waliwo envumba empya eziteekeddwa omu ku babiriyoniya beggwanga erya russia bamutaddeko envumba abasajja bamerica waliwo sanctions empya eziteekeddwa ku biliyoniya weggwanga erya russia omumerica amutaddeko envumbo takomyoko kokka n'omwogezi wa pulezidenti weggwanga erya russia dimitr peskov bamutaddeko envumbo waliwo famiry eva eh, Eh, famiry eya eh, omwogezi wa pulezidenti w'eggwanga erya ah, russia dimitri eh, peskov famiry neyo bagitaddeko envumbo eri abakungu basatu waliwo omukungu oba biliyoni amanyiddwa nga victor victor abasajja bamerica biliyoni yamulamba bamutaddeko envumbo n'abamemba abalala basatu abava mu famiry ya ah, dimitri peskov omwogezi wa vladimir putin abasajja abamerika naye bamutaddeko envumbo ee bamutaddeko nati kyonna kino gye kinaggwera onaawulira embaga etali mukwaniriza bagenyi amini bagole wabula ey'okwaniriza okulwanagana wakati w'abawanga gano abiri omumerika n'omurussia omumerika yandibanga akyatidde okwambalagana bukanzu n'omusajja amanyiddwa ngaomu <laughs> omusajja amanyiddwa nga omurussia ah, nange mukkirize banange mbasibulire wano mukkirize mbasibulire wano tube ntambudde leero sitambudde ne haja kasimu kayira abadde alimuku bugonvugonvu mpolampola katongere okubanga tumusabira ate munga asobole okulaika nti amusiza ddala bulungi ate tongere okubanga tutambula ffena wiiki ejja inshaallah tujja kubanga tutambula naye mungu bwanaabanga kwe kusiima kwe